سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله قلوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ورزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وملهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kaum timin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Giron. yang kita bersama mengaturkan kenjaran Fatihah kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam sarang setaja keluarga-keluarga sarang sahabat-sahabat beliau raji-raji epon petara-petara turunan epon keluarga telum epon para tabi'in dan tabi'in tabi'in para nabi para utusan para wali para imam-imam mujtahidin para ulama' para sufi ya pengarang ilmu ilmu syariah guru-guru petan guru sedewan guru ni guru data sakit mengesepo mengesepo laki maupun bini dapat lelap datang ke bangsa jemaah cakap-cakap kenalan-kenalan murid para santri petan guru sedewan orang yang sekembai fokus dapatan oleh sedewan satu tolong lain sahabat tu dapat tan ulis tanya. Singaturan kenceran kefokusan, ke aku dapat tan ulis tanya. Orang-orang yang sekembali fokus dapat tan ulis tanya mesti jemaat Islam laki maupun bini. khususnya pemirsa pengajian Banyu Gir'on sampailah tinggal tunya. Kita khususkan dengan Madin Al-Yasbak Mulagi. Al-Yasbak Mulagi. Siapalah tinggal dunia tanggal 13 malam Selasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Madin Pak Melagi Bucur Timur bagian tenan pemekasan batu marmar. yang iridan Allah syafaat depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat depan para ulama para ulia para syuhada para sunhin para kuru para bangsepuh Minimal mantar gelaban kengi barokah barokah pon saya kesebut. Alamantar batan ulis teja serana foto batan ulis teja keluarga batan ulis teja sandra sandra batan ulis teja jemaah batan ulis teja orang yang saya tawasul dengan batan ulis teja. Yang aturan kehancuran kebagusan kau kui batan ulis teja. Bagi orang yang sekabai fokus dapat Tuhan Kristus ya, moga-moga senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, bimbingan maunah serang ini ya pun Allah subhanahu wa ta'ala yang keridoan serang pengampunan ya pun Allah mendapatkan pelampangan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan barakah-barakah pun pengajian, barakah-barakah pun kefokusan, barakah-barakah pun bulan Ramadan, barakah-barakah pun bulan uh, pasaan keberkahan para ulama, berkahan para ulia, berkahan para syuhada, berkahan para solihin, berkahan para guru, para mengisipoh. Dalam materi paling datang bapak berkah umur, berkah ilmu, berkah harta, berkah rezeki, berkah abang, berkah anak potong, berkah keluarga, berkah santri-santri, berkah jamaah, berkah jamian. Man matur yang tambahan taufik sana hidayah pun Allah Subhanahu wa taala tak kira jalan depan betul Allah pada kecumpulan kecumpulan kegembiraan-kegembiraan, kepungan-kepungan, kebahagiaan-kebahagiaan dunia akhirat. Kemukai pelang kesusahan-kesusahan, kesempakan-kesempakan, keserebekan-keserebekan, keselakuan-keselakuan. Mentir pekat majer watang kelebihan kempang, ibran tak putuh kangku ya watang, ibran tak putuh majeran watang, watang. Kemukai pelang jumpa rezeki nah, oleh rezeki sehalal, sebarokah. moga pelang husnul khatimah. Ibn eh, Rancang Umar lama tak kalau benda kena nabi Allah. Rancang Umar yang dia menjunjung tinggi agama Allah. Ia eh, pernah sehat selamat, aman di jajapan di musibah di pada bencana di malapetaka selamat dari petenah petenah selamat dari kedolim musir dolim ditengkin oleh setengki tidak pernah tidak pernah masalahnya lagang oleh ganggu ia eh, selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari kalin ate kau terate bertengah ate kering ate kering ate lopan ate mati ate Man matara banukat pi manukat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di ngundi dalam Pandangan dalam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nersaki perjuangan-perjuangan pun para ulama Bisa tetapi sebab tetapi jalan tetapi perantara ke Angkut kuat Islam dan umat Islam jadi Islam dan umat Islam menang Islam dan Islam, dan umat Islam bermanfaat tambahan ilmu sebanyak semanfaat sembarokah perangkat kata kata gampang tercapai cita-cita dan sukses usaha eh pernah terkabul penyunan penyun ala hadhihi niyat ala kun niyatin salihat ala niyatil qabul tamami kulli sul ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matabu. man lam yada' az zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyad at'amahu wa syarabahu siapa seorang siapa orang setak ning kelegi ocak ojak selecek tak ning kelegi kelakuan-kelakuan lecek kelakuan-kelakuan cuba maka Allah Ta'ala tak putuh. Kangku orang ni ke ningkel te eren ningkel inuman. Tak butuh. Tak perlu. Ningkel kanan ningkel inuman. Muntak ningkel lagi. Dari pentah-pentah. Secuba ben kelakuan kelakuan si cuba. Jadi orang yang puasa, dia betul betul puasa dahir batin. Jangan sampai kun puasa kun oleh pelkak ben lapar. Tapi saya kau oleh ben kencer nih. Rubasa imin laisa lahu min siamhi illa illa illa zama. banyak orang nikah puasa. Tapi puasa na tak oleh apa kecuali kun oleh pelkat. Maksudnya tak oleh kenceran. Kun oleh pelkat malam. Dalam hadis juga ni terbagi lai sesiam min at-ta'ami wasyarabi innamas siyamu min al-laghwi war-rafathi puasa ni ke beni namung ninggalaki gaganan beni namung ninggalaki enoman puasa bani ke juga ninggalaki kelakuan-kelakuan sesia-sia in mainan in mainan Menpenta-penta cuba. Perang-perang saya tidak parlo ni. Eh? Tinggal lagi cukkan. Penta-penta sekotor. Tinggal lagi cukkan. Ini kata Pak Puasan. mon kun ning kelaki kakanan ning kelaki inuman ni ke kempang depon ulama kempang kun ning kelaki kakanan ning kelaki inuman Semelarat panik ning kelaki na perang-perang sepetal perang-perang se tada manfaat dah Allahui perang sesia-sia ben Bentak-bentak si kotor Ida sumtah fal yasum samu kawab basuruka wa lisanuka anil kadib wal maharim wa adal jar Tetapi mon sampian nikah puasa ah? papa seben pengko pengah bentah mata-mata sampai kopeng ngelakuin perang semaksiat mata ngelakuin perang-perang semaksiat lesan lakuin kelakuan-kelakuan se maksiat bencukan jak sampai lanyala ada kepala tangk wadak azal jar ning kala sampian dek lah ganggu nya ke en dek kapal tang at taqarrubu ila Allah bi tarkil mubahati la yakmulu illa ba'da taqarrub bi tarkil muharramat Nyemak dek kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala kalau bening ke lagi perang-perang se'e eh, kengengaki ini kata kalau sempurna kecuali sampun nyemak dek kajunan ipun Allah kalau bening kel keharaman keharaman. Kudu sempurna ibadah menikah mana bi orang ini kini kelaki perang-perang si haram haram. Dengan ibadah mun sambi ngelakonin perang-perang haram. Anikah ibadana tadak kencerin. tak kabar al-muharramati thumma taqarba bitarkil mubahati kan bimathabati man yatrikul faraid dan taqarrubu bin nawafil. Orang yang pernikah. Nyemak dak kajian nak nipun Allah Ta'ala. Kalau banding ke perang-perang saya. benangaki. ngaki. Ampun lah tak ngakan. Ampun letak lah nginum. Ngakan ban nginum ni ke? Kenging. Eh, tinggal lagi apa ni? Tapi masyarakat-masyarakat teh tinggal lagi lah kau ni. Tapi apa seni? Itu tinggal lagi kaganan ben inuman sekenging ben ngelakonin kelakuan-kelakuan maksiat saya tak kenging lagi. Tak sempurna ibadah macam kena. Nikah dan den badan ban orang ni ke leki ke parduan kun a ibadah perang-perang se sunnah. Pun puasa na ban ke satu ya tu pesan. Puasa na tu pesan. Kewajiban ekon dalam sejak harinya. Asa. Jemaah yang cerita nanti. Bahkan menikun namung tadak kencerna. Sebab dia nikah dosa. Walaupun cukup. Tapi cukup akhir. Tak usah, tak usah gentean pun. Tan. Orang penikah. Apuasa. Maka bentan bentah kotor senyaki enka. orang lain. Asa. Mungkin kasana. sana. Keng tada ganjar nah bentak kata terima ke Allah. Tak usah kodokin punten. Tak usah. Kecuali mitrat Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i madhabu. Bah. Mun sampai lecek. Agibah orang kotu kodokin lah. Aro betal je dia. Imam Al-Auza'i ngaku betal. Betal. Menabi orang bani kata panah puasa lecek. Apuasa ah, agiba. tal puasa. Sebab dah terbun kanjing Nabi. Khamsu salin Yuftir nasa'im. Lemak perkara panik kama betal dah korang siapa puasa. Wayak. Wayang kudnal wudu'ah. Ban bisa merosak dah ke wudu. Lemak perkara ni kena rosak ke puasa lah juga. Betal. Nampakan? الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة. Ini pun pandai lecek, riba, tungat tuh, ngabas kelaban syahwat, asam pak lecek. Jadi saya lakukan yang tepat bulan Ramadan, tepat bulan puasa. Ni kau mabetal dek kau puasa. Mabetal juga dek kau wudhu. Betal na apa na? Betal ganjar na. Betal ganjar. Eh dulu musnad eh Imam Ahmad. Radiyallahu ta'ala anhu. Berada dua orang dini. Apuasa. Ini kekik masa baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dua orang bini ni kah puasa? Sana sampun lapar perkak tetap eh juga aja. Sejen malam, sejen malam, sejen. Lunglai orang ni. Sekarang dua pandika. Dua orang bini pandika. Sejen lunglai, sejen tadi kekak, kemampuan tadi kekuatan kangku cek sampai para fatallah sampai para rosa ke orang benik akhir pasanan nyuran orang kasa mbian aja habis ke Rasulullah minta izin ingki gula ni ke minta ki izin dak ke Rasulullah kangku muka gua coba-coba tulian mbian nikah Aca habis ke Rasulullah tanya tentang gula. Minta aki izin gula. Pula ambil izinin ban kanjik Nabi. Dalam keberadaan ketika entah. Tuan ku dikentah. Muka. Di puasaan ni kah. Betal puasaan ni kah. Ngakan gula. Dia maka tina apa. Jawab benar Rasulullah. Tuan yang entah seban gula. Kemudian ban kanjik Nabi pun ni Dengan pun orang yang sekedua ni ke depan kanjik Nabi. Kanjik Nabi. Kento berada dua orang bini. Ampun. Betul-betul ruwat orang bernikah. Sangat lapar, sangat pelkak Rasulullah. Ampun lapar afahat Allah ke itu. Kati benapa ajunan kento Rasulullah? Muku ajunan kati benapa orang kento? Orang kento minta kangkui. Oleh dispensasi. Dispensasi oleh izin dari ajunan kangku kita nerosaki puasaan Rasulullah. Biar Rasulullah pai berindah beda. Oh, nikak nikak beda. Bah, mata nyambung ni. Minta izin ke Rasulullah kangku muka kangku kita nerosaki puasaan. Nah, Ben Rasulullah berin jembung. Daripada jembung. Terbetul kisah. Jembung. Pas mata Rasulullah. Gia fihi. Ma akal tuma. Wajia fihi ma akal tuma. memuter tibin kedua e eh, dalam jembung arya apa selekakan ben ben dia otak aki ya bedain dia bedain jembung arya. Otak aki, otak aki apa saya kakang gue ya? Akhirah. Sampuna orang bini panik epakon. Eh, Kangkui memutar da ke esen da tabun sampun lai kakan. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan. Walahman ghadidan. Apa yang terjadi? Tengah ampun lah eh. Motoroki Benar dua orang bini pernikah. Ternyata dua orang bini pernikah pada makal warda rasa segar. Dek ke dalam jembung pernikah. Patros. Teking. Teking. Teking, teking, teking seger. Ini kasi keluar di lem tabun panika. Jadi keluar dera, keluar daging. Saya tak aki kentoh ben orang bini saya kedua ni kepada pada motor dera ben teking. Sampai jembung kentoh pesak. Pesak dari darah, pesak dari daging. Tetapi mengak kapi rengoreng orang kan sah. Mengak. Pasti Abu Rasulullah hatani somata amma ahalallahu lahuma waftarata ala ma haramallahu alaihima. Orang bini si kedua riyah apuas ning keleki perang halal halalaki ben Allah eh, ka kanan ben inoman kengkun hari muka kalau ben ngakan perang sia haramaki ben Allah taala ngakan perang sia haramaki ben Allah taala pentah-pentah saya rosak, pentah-pentah saya kotor. Akibat dak kadang lain. Ia dah patut tindak, patut tindak king. Orang yang dengan tuntut anak iba berarti orang akan terking mata. Karena orang yang lagi banyak tetina, tetidara, tetidaking. Teti Juga ni cerita akhir dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Ma min abdin sama Ramadan fi insatin wa sukutin wa zikrillah. Siapa-siapa orang siap puasa. Dan dalam bulan Ramadan. Orang dia. Ngedingaki. Ngedingaki. Orang dia ikm. Orang dia adikir ke Allah Ta'ala. Si halal si halal lagi. Si haram si haram lagi. Tak ngelakonin kelakuan-kelakuan cuba selain. Maka orang dia selepas sebulan Ramadan, semarin bulan Ramadan, Esa po ratu satu sana. Kau kapi satu aja nah. Kau firat lahu dunobuhu kulluha. Satu aja tu satu sana. Ini kampung dari sepura serang ajunan. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ben Allah ta'ala peti abangun naki. Bangunan. Setiap satu kali baca tasbih. Setiap satu kali baca tahlil. La ilaha illallah. Subhanallah. Efada ki compok neneng i suar ke Saya terdiri dari jemerut sehijau Singa tengahan panika Esena eh, panika Aisy yakut semira Eh, dalam yakut mira gentoh terdapat kemah perkemahan perkemahan sedek terdiri dari permata-permata di dalamnya perkemahan-perkemahan tersebut ni kepada bini-bini nabi bini-bini bini-bini orang ahli syurga yang kira mereka bidat dari muka-muka sahaja sebarang manfaat di dunia dan di akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mega ikan Mungkin modulasi sampai terganggu karena hujan ni kan. Jika sekian tersahas timin, orang tak sempurna juga ni kan. Sebab ram ni. Ngereng akhir yang keleban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه عمد قلت هيلته ورسول الله وسيلة لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فاقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدأ الله لناس محمد بلا ممسك لها وما يمسك بلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم اللهم اخذم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاهدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلي وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس الخضر بالجمع من كان عليه السلام للاستقامة وسيد الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita tafakir poleran setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaAllah kelebihan izin depan Allah Muka-muka saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah serang daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.